فرینڈز کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے تاکہ کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ دوست آپ سب خیریت ہوں گے تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رات کو اس موبائل کے استعمال کے سدی نقصانات کے بارے میں اور اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ بھی جانیں گے کہ جب آپ کتاب لے کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو جلد نیند کیوں آ جاتی ہے آپ موبائل یوز کرتے ہیں اور آپ کو جلد نیند کیوں نہیں آتی تو یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ دیکھ رہے ہیں فور یوٹیوب چینل تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم اس قدر بزی ہو چکے ہیں کہ ہمیں رات کو بھی آرام کرنے کا وقت نہیں ملتا یہ ویڈیو رات کو موبائل استعمال کرنے کے سنگین نقصانات کے بارے میں ہے تو چلیں اسی پر بات کرتے ہیں صبح کے وقت سورج بلیو لائٹس کو خارج کرتا ہے جو کہ ہمارے نیند سے جاگنے کا باعث بنتی ہیں اور وہیں سے انسان کی باغ دوڑ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس باغ دوڑ میں زیادہ تر انسانوں کا واسطہ الیکٹرانک ڈیوائسیز سے پڑتا ہے کچھ لوگ آپ کو آفس میں استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو کچھ لوگ آپ کو روڈ پر بھی اسے استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا اب ناممکن ہو چکا ہے اس طرح انسان کی صبح سے شام تک کی باغ دور انہی سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ختم ہو جاتی ہے اور جو ہی اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارا برین رات کے اس اندھیرے کو محسوس کرتا ہے اور پینل گلینڈز کو سگنل بھیجتا ہے کہ میلیٹونن ہارمونز کو خرچ کر دیا جائے میلیٹونن ہارمونز ہماری باڈی میں نیند کے عمل کو بیدار کرتا ہے لیکن جب ہم رات کے وقت الیکٹرانک ڈیوائسیز جیسے کہ موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کو استعمال کرتے ہیں ان ڈیوائسیز سے بھی بلیو لائٹ کا اخراج ہوتا ہے جنہیں ہمارا مائنڈ آنکھوں کے ذریعے محسوس کرتا ہے اور پینل گلینڈز کو سگنلز بھیجتا ہے کہ ابھی بچہ فیس بک یا ایپ یوز کر رہا ہے مطلب کیا کہ ابھی ڈے کا ٹائم ہے اس لیے میلیٹونن ہارمونز کو خارج نہیں کرنا اس طرح سے پینل گلینڈز ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور میلیٹونن ہارمونز کا اخراج رک جاتا ہے اور اس طرح سے ہم مسلسل جاگتے رہتے ہیں کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد آپ دوبارہ موبائل کو پکڑ لیتے ہیں اور جب ہماری باڈی مکمل طور پر تھک جاتی ہے تو پھر ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کب سوئے اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو اس کے وقت پر کام کرنے سے روکا جائے تو بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہے اور اس طرح سے ہمیں کافی سنگین بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ ڈپریشن ویکنیس اور ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے اس لیے ہمیں رات وقت الیکٹرانک ڈیوائسز مطلب موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ رات کے وقت آپ موبائل استعمال نہ کیا کریں اگر آپ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل میں موجود نائٹ موڈ کے آپشن کو آن کر لیا کریں اور اگر آپ کے موبائل میں نائٹ موڈ کا آپشن نہیں ہے تو پلے اسٹور سے آپ کو کافی زیادہ ایپس مل جائیں گے جو کہ بلو لائٹ کو فلٹر کرتے ہیں اور اس طرح آپ کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے برعکس جب آپ کتاب لے کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو جلد نیند آ جاتی ہے کیونکہ کتاب میں سے کسی بھی قسم کی لائٹ کا خراج نہیں ہوتا اور اس طرح میلاٹونن ہارمونز کا مسلسل اخراج ہوتا رہا جو کہ آپ کے جلد سو جانے کا باعث بنتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور کلک کیجیے بینک گھنٹے پر کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو ملتے ہیں فرینڈس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ پاکستان زندہ باد